今日はビール飲もうま洗わず食べれる野菜ま <laughs> あこれをこの丼皿にぶち込みます 今日はこれかけサラダシーチキンを丸ごと入れますはい簡単 <laughs> 丼サラダの出来上がり 質問コーナーします恋愛でも何でもいい普通のことでもいいんでお待ちしてますまあこれをストーリーに投稿してご飯食べて食べ終わった頃に質問を返すっていう追加でなんかつまみます 氷次のお酒はこちらです。で モンキーショルダーモンキーショルダー <laughs> えっとねこれウイスキーなんですけどなんか結構ああの甘みがあってなんか飲みやすいんですよね最近これはもともとその友達とウイスキーバーに行って何このウイスキー美味しいってなってからネットで注文したらそう3000円ぐらいで買ってこれを あのご褒美としてねあのしっぽり飲むのが好きです基本的にまあこういうウイスキーは割るのはもったいないんでドッグで飲むようにしてますこのグラス可愛くないこれこれねなんかね お酒が好きな私のために友達の女の子がプレゼントタンプレでくれたいただきますなんかこれはすごい香りがバニラというかバナナというかなんか甘い香りで割とこう飲みやすい甘いかな 後味もすっきりしててなんかウイスキー独特のなんだろうツンっていう感じが少ない女の子飲みやすいかもねまあロックが無理な人はまあソーダ割りが美味しいかもなうん言うてますけどあそうそうそう私おつまみ好きなおつまみがもう固定されててなんか 好きなつまみなんですか?」って言われるんだけど大体大体でカニカマカニカマめっちゃうまくないしかもカニカマってなんかついつい食べちゃうけどカロリーが低いっていうねありがたい話ですよそして <laughs> そしてたくあん たくあんはあの私はもう小学校の時からお菓子代わりでたくあんをよく実家で食べてて私からしたらお菓子なんですよたくあんはなので今日はコンビニでなあの帰り道になお酒とこのつまみだけ買って帰ったんよねあとはなよう食べるつまみはアポロとあとマカロニサラダこの うんぐらいじゃんなんかあるかなたくあん食べよううまっ完全にウイスキーと合わねえな <laughs> ウイスキーの時はアポロとかチョコがめちゃめちゃうまくていつもチョコ食べるんだけど くあん食いたかったよねうまっビールもちょっと余ったよなブラジャーいつもどこで買っておりますかあー特にこだわりないよなワコールか ピーチン。ほんとで買うことが多いかも <laughs> てかここで質問返ししてるのを切るまあブラジャーのことやることあれも興味ないやろなんか自分の自分的に3回34か月に1回はなんか買えんといけんらしくて形崩れるからなんかおっぱいエステの人が言ってただからそれぐらいの頻度で変えてるけど まあ気持ちの問題だよねボロボロの下着つけたらなんか運気悪そうじゃんだからいい下着をつけて気合を入れてます別に誰にも見せることねえけど <laughs> 美容針に行って何が変わりましたか美容針私めっちゃ行くんよなんかハマってるっていうか結構体に合ってると思っててでもさここちょっとあざあの分かるよ最近 美容針して顔に内出血してもうたズバリ愛子を好きになった理由愛子を好きになった理由そんなもん愛子愛子を好きになったのはもう片思いしてたからかなその時始まり最初のきっかけはめちゃめちゃ片思いしとってその時に愛子の曲にドハマりしてからって感じ 女だね今日の晩ご飯は丼サラダとたくあんでビールお腹いっぱいになりましたかまぼこかまぼこじゃなかった 酔っ払ってるのかもしれないなごちそうさまごちそうさまお風呂入ろうよいしょ をしとらんしちょっと眉毛ないしさ何この毛何この毛まあいっか